Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da saki saduwa a cikin wannan sabon bidiyo kamar kullum kamar da ka sani sunana injiniya Salo Yusuf daga Asabarta Najeriya kamar dai da kuka sani ma'ana dan bakarya dan bakarya TBC e manager so a yau muna dauke da wasu 'yan tambayoyi kalilan musamman waɗanda muke so su ne za mu sanya a matsayin kacici kacici sannan kuma a matsayin wannan wasa da muke so mu saka wanda wannan tambayoyin su ne za mu saka a matsayin wasa ko kuma ce wasu kwakwalwa wanda ya ce waɗannan tambayoyin za a ba shi wata kyauta mai tsoka wadda wani bawan Allah ya saka wannan tambayoyin amma wannan tambayoyin sun danganci mutanen da ke zama Libya na mutanen da ke zama Libya musamman 'yan Nijar masu zama Libya akwai 'yan tambayoyi ne kwarara guda uku wanda in ka ci su ka tuntuɓe mu kuma za mu gaya maka wanda zai baka wannan kyautar tambaya ta farko dai ita ce wane ne shugaban ƙasa na farko wanda ya fara mulkin libya tambaya ta farko kenan wadda ita muke so ka ba mu amsarta kana ko kafin ka bada amsar ka duba daga kasar comment din wannan bidiyon akwai inda zaka rubuta mana comment din ka guda uku amsa ta farko sai ka rubuta mana ita lamba ɗaya amsa ta biyu sai ka rubuta 2 ma'ana day amsa ta uku sai ka rubuta trois ma'ana three sai ka bada amsar ta kamar yadda na gaya muku an tambaya ta farko ita ce wane ne shugaban ƙasar libya na farko wanda ya fara mulkin ƙasar libya gabaki daya sannan tambaya ta biyu shine shekara nawa ko kuma a wace shekara ce aka haifi kaddafi marigayi kenan wannan tambayoyin an samu su kyauta mai tsoka wanda ya ci amma kuma ku sani duk wani bahaushe in dai kai ba dan libya bane zuwa ne kai libiya to wannan gasa ta ka idan ka ci su za a baka tukuici mai tsoka wanda dai ba sai an faɗa ba tsakanin ka ne da wanda zai wa mu da abin da muke so bayan ka da amsa daidai dama muna caka comment din ku duka ɗaya bayan ɗaya wanda muka ga cewa comment din ne yayi daidai da wannan mu kuma za mu tuntuɓe shi mu ba shi lambar wayan wanda zai bada wannan tukuci ga baki ɗaya eh, amsa ta farko ta ƙarshe wadda ita ce ta ƙarshe kankat shine daga agadas zuwa libya kilomita nawa ne wannan tambayoyin guda uku su muke so mu ji amsa su idan ka ci amsa su dan uwa za ka samu kyauta mai tsoka wanda ba za mu so mu faɗe ta ba ana a social media muna so dai ka gani da idonka tsakaninka ne da kai da wanda ya sa wannan tambayoyin kamar yadda na gaya muku wannan tambayoyin ba nawa bane ba kuma na yi su ba ni ma an sa wani bawan Allah ne wanda yana so a dan wasa walwa shi ma ya kawo tashi gudunmawa ya aiko min da takardun tambayoyin kamar yadda kuke gani kamar haka da document din da file din da komai na na abubuwan ne sani ce to bari in gaya muku amma ku sani wannan tambayoyin suna nan ga yan Nijar mazauna Libya wanda Allah ya saci su kada ku manta zai samu kyauta mai tsoka muna kuma cakka kwamen ɗin ku ɗaya bayan ɗaya ga duk wanda ya ci za mu tuntuɓe shi ya aje mana da lambar waya ne amma kuma abin da muke bukata shine kafin ka da amsar tambaya yana da kyau ka rubuta mana sunanka ka sai ka rubuta mana amsa sannan da lambar ka na whatsapp kana ci insha Allah mu kuma za mu yi amfani da wannan information naka mu sanar da kai cewa ka ci wannan gasa kuma a ɗauki ka a baka wanda yanzu haka alajin da ya sa wannan wasar yana a niyame babban birnin Nijar wanda shi ya aiko min da waɗannan tambayoyin wanda ba zan so in gaya muku sunan shi ba sakamakon yanayin wasu abubuwa amma kana cin gasa dan uwa kai zaka san wa ya sa wannan gasan amma wannan gasan ga yan Niger kacal waɗanda ke zama Libya to ku abokaina da ke Tripoli da kuma masarata a Libya ku fa shirya na sa akwai tsofin kanu akwai sababbi akwai waɗanda sun sani akwai waɗanda ba sani ba idan kuma ka kalli wannan bidiyon ka gaba ka sani ba to dan wani akwai alama ta kalmar shiye ma'ana fartaje ka duba daga kasar wannan bidiyon zaka ga wurin sai kai ma yan uwa fartaje wadanda ba sani ba nan za su iya taimakon ka da amsa kai kuma sai ka sanar da mu ka tambayi wani babba ko a ƙasar ina yake in ya sanar da kai ka sanar da mu ba matsala bane mu muna so kai da an ka sanar da kai ka gaya mana cewa kaza kaza ne sannan wannan wasar mun sata daga nan har zuwa tsawon sati biyu ga duk wanda Allah ya ce wannan ansar guda uku daidai correct babu kuskure zai ci wannan garabasa gasan na tabbata na san yanzu masu kallon mu kowa ya shirya shirin binciken tambaya zai zan sake maimaita muku da tambayoyin kamar haka tambaya ta farko shine ko da yake naga wasu suna dan kallo na barin kyale ku wanda bai san amsar tambayoyin ba ka koma a bidiyon daga farko za ka ji ansa wannan tambayoyin domin ƙara gaya muku wani zai iya realizing to amma kana iya koma daga bidiyon farkon bidiyon nan kaɗan taro ta baya kaɗan za ka ji tambayar na kuma gode ni kuma yanzu haka ina kallon comment ku ina kallon duk wani abu na naku likin naku idan wannan bidiyo ya birge ka dan wana ka duba da kasar wannan bidiyon akwai yar alama nan ta kalmar like ko kuma subscribe za ka ganta da yar alama sai ka ɗan danna mana ita idan kuma baka san amsar tambayan ba to ka duba daga gefe akwai alamar kibiya da kasan wannan bidiyon yanzu haka da kake kallo sai kai ma wannan uwanka fartaje ko ta whatsapp ko ta facebook ko ta duk wani social media da kake amfani da shi idan ya sani sai ya sanar da kai ka sanar da mu za ka ci wannan gara sannan idan ka kula da kyau sadda ka fara kallon bidiyon nan kaga wata 'yan lambar waya da ta fito daga farkon bidiyon nan daga sama idan ka kula da kyau to wannan lambar wayan wato dan ba ƙarya tv youtube channel ne kana ɗaukar ta za ka same mu kai tsaye ba tare ka bata lokaci ba na gode amma bari in jira in ji daga bakin ku in jira ayoyin ku kafin mu ci gaba bayan an ci wannan gasar mu kuma insha Allah za mu yi to mu sanar da ku waye ci wannan gasar dan ina ne me sunan shi kada ku manta duk wanda zai ba mu ra'ayin shi muna so ya gaya mana sunan shi adireshin shi inda yake zama da lambar shi na whatsapp saboda da wannan information za mu amfani mu sanar da duniya na dai gode sai na ji daga gare ku ma'asala